you Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, uh, saya mengucapkan selamat datang. Dan kalau anda uh, dah support ataupun subscribe kepada channel kami, saya mengucapkan terima kasih lah. Okey, dah lama kita tak berjumpa uh, sebab dah tak buat unboxing dalam lebih daripada seminggu lah. Seminggu lebih, hampir dua minggu dah. Kerana baru-baru ni mata saya dah ada kecederaan sedikit uh, kemalangan lah menyebabkan mata saya cedera dan juga berikutan tahun baru Cina kan so adalah cuti-cuti sikit dan sekarang mata dah okey sikit so barulah boleh buat review lagi ya memang ada banyak model lagi dalam uh, barisan lah dalam queue lah artinya tengah beratur lah tu nak, nak kita sampaikan satu-satu Okay, so kita mulakan dengan yang ini Okey, apa yang kita ada pada hari ini? Ah, okey. Kotak besar. So, tak lain tak bukan memang adalah produk daripada Rensiang ah. Eh. So, Rensiang ni memang dah terkemuka lah dengan dia punya AK jenis blowback yang blowback dia agak kuat. Sebelum ini uh, ada RX uh, AK 102 dan kali ini kita ada ini. Sebelum saya buka kotak dia memang seperti sama dengan AK-102 punya so apa yang ada pada hari ini ini dia ha. cantik lah kotak dia so kita ada AKS-74U pada hari ini ya. Ah. Oop. Ha, dia ada tengok gambar oh, nampak gambar ni pun dah cantik kalau anda nak jadikan dia sebagai wallpaper anda keluarkanlah potong ok cantik lah ya. Okay, so kita lihat apa yang ada. Lah. Susahlah nak control uh, kotak besar dengan meja yang terhad. Uh, so dia ada lapisan ini. Ha, Gurau <laughs> lah, memang ada lah. Okay, first dia ada user menu. So user menu daripada AX ni ataupun RX apa AX. RX ni memang dia complete lah. Dia siap ada ajar cara macam mana anda nak buka disassemble lah kita panggil disassemble sebiji blaster yang ni so ni jangan hilangkan dan uh, tengok-tengok lah kalau anda nak buka-buka semua nak upgrade ke nak repair ke anda boleh follow saja menu yang ni memang complete ok so dia punya bat yang jenis lipat dan memang sama dengan AK-102 lah memang daripada besi seketul ni besi lah mag dia warna macam ni uh, panggil apa brown ataupun coklat okey berat ada aksesori seperti AK102 juga lihat apa yang ada di dalam ah cermin mata keselamatan ini yang penting eh kena pakai sentiasa semasa dalam permainan di kawasan permainan eh lepas tu ah dia ada bagi charger charger ini 11 volt punya charger okey adapter lah adapter dan ada satu pin ada nampak satu pin tadi. Ha pin. Oh. Satu pin. Ni pin yang ni untuk ikat dia punya lah Apa lagi? Ha satu gel ball tanpa brand. Oi oi oi oi oi. Tak nak keluar pula dia dia malu lah, Hello. Ha ni. Large capacity uh, lithium battery 11.1 watt lah ni. okay nanti kita tengok. Dan ada ni dia bagi tahan. Dan kita punya hero. Hero kita pada hari ni. Wah. Okay, kotak kita letak tepi dulu lah. Eh. Okay, dan hero kita pada hari ni. Oh. AKS-74U. AKS-74U. Okay. Ni daripada uh, nylon ataupun plastik. Dia bukan kayu betul lah. Kalau yang kayu real wood, kayu betul brand STS banyak. So yang rensiang punya ni memang bukan lah. Tapi dia punya muzzle yang depan ni memang daripada besi jugalah. Okay, kita tukar angle sikit. Kita lihat uh, secara lebih detail ya. Jom. Okay, so ni angle line. First kita tengok apa yang dia bagilah. Memang blaster, mag, battery, pin untuk bat dan dia punya bat lah so pin ni memang dia macam ni lah ha. anda pasang kat sini dan masukkan pin daripada bahagian bawah lah ok dan battery, ha, kita tengok sikit battery ya. battery ni daripada Rensiang punya Rensiang sendiri punya brand 11.1 watt. so ini memang metal gear set lah kalau dia bagi 11.1 watt memang metal gear set dan ini Mac lah Kali ni Mac dia uh, sama lah kot dengan AX uh, AX lagi RX AK 102. So anda kena tarik yang ni dan naikkan dia. Masukkan gearbox di sini, tutup, tolak dan eh tarik sorry, tarik dan masukkan balik. Ha macam tu. Tarik ya, naik. Ha macam tu. Okey, Mac. Okey, kita tengok kita punya hero ah. ataupun nak tengok ni dulu. Ha, ni memang dari seketul ni daripada besi ya. Berat ni semua dari besi. okay. Dan kita punya blaster lah. Nanti saya tunjuk ni close up sikit dan saya pasangkan kemudian lah. okay. First you dapat yang ni muzzle. Muzzle head ataupun flash finder yang besi ya. Ha, dengar memang besi ya yang ni. Metal. Yang lain ni daripada uh, plastik walaupun dia nampak cantik lah macam kayu betul kan tapi dia bukan kayu yang betul lah ok outer outer saya nampak macam aluminium ok patut aluminium lah so body dia daripada nylon memang semua ni nylon cuma yang ni metal ini nylon, ini metal ini pun nylon ok, nylon, Ini pun nylon dan dia memang ada blowback lah ada bag semua ok jom saya masukkan bateri masukkan bateri cara dia senang saja di sini ini ada pin kan nampak tak ha, ni. Ha, pin ni anda tolak masuk ke dalam dan tarik lah, anda kena tarik ni keluar tolak je tolak dia ah, ha, nampak dia keluar so dia gunakan Tamiya bateri 11 volt yang dia bagi pun memang Tamiya so masukkan Alright, so kalau dah masukkan bateri memang dia tak seperti blaster lain eh. Yang dah masuk bateri dia terus boleh fire Tak boleh ya eh. Memang tak boleh ya eh. okay. Anda kena buat dua perkara Satu, masukkan max seperti biasa Ikut daripada belah kiri dulu Tolak Dan juga tak boleh lagi ya eh. Anda kena tarik charging handle ni kuat sikit Bukan slow lemah macam ni ya eh. Kena tarik kuat sikit ha, Macam tu Baru boleh Dan tengok dia punya blowback Haa ini semi lah. Kalau ni sing, uh, auto. Ha, memang bergegar kan. Ha, inilah uh, consider pattern lah. Blowback yang kuat daripada rensiang. Okay. Ha. Kalau tolak ke atas ni safe. Tak boleh. Tak boleh nak tarik picu dia. Okay. Kadang-kadang kalau yang auto ni dia punya blowback ni dia sangkut kat tengah ni kan. Anda tolak saja kepada semi untuk betulkan ni. Ha, Oh tak ada pula. Kadang-kadang dia jadi macam tu kalau anda nak tutupkan balik dia punya dust cover yang ni kan. Ha ni. Dan dia punya ni besi ya. Boleh dengar kan? Ha so hentakan dia memang sedap. Uh gegaran bunyi. Wah, memang best ah. Alright. So saya akan uh, pasangkan dia punya bat nanti dan kita pergi kepada close up selepas close up kita test FPS lah dan sebelum itu kita timbang dulu lah total berat dia berapa alright total berat termasuk bateri lah kita letak macam ni saja. Ini depan ha, ini sebat total berat 1.97 gram artinya hampir 2 kilo lah So perasan di tangan memang best Blowback memang kuat Dan finishing pun memang cantik lah Siap dia bagi metal-metal semua kan Cuma performance nanti kita tengok lah Jom kita pergi kepada close up Selepas tu kita pergi kepada FPS testing Okay, FPS testing uh, ini Mac lah yang saya sudah reviewkan Jabo. Jabo yang saya guna tak lain tak bukan adalah jenis Miyuki ya. Ini adalah Samurai Meteor 7 ke 8 mm lah. Kalau anda tekan dia memang pecah. Okay, dia tak bahaya lah. Alright, kita pasangkan pada blaster. Okay, dan dia memang tak ada Mac Prime lah. Tapi anda kena on kan dia, kena tarik charging baru dia boleh on lah. Okay, kita try shoot dulu. Okay dah, kita mulakan dengan semi. Alright. So kita mula tukar pula dengan auto ah. Ini bateri 111 volt lah So dia laju sikit Ok Satu saat ataupun rate of fire dia dapat dalam 14 lah Dan Dia punya average Around dalam 2.30 Ke 2.40 FPS So memang not bad lah Not bad Ok kita jumpa balik di belah dalam Alright so closing ah closing uh, ah, anda dah tengok performance dia kan 2.3, 2.4 4 consider FPS ni ok lah dan memang tadi saya lupa mention uh, but dia memang foldable kan so anda boleh lipat-lipat macam ni ya uh. ok kalau nak bukakan dia tekan yang ni tempat yang dia lock ni tarik dia uh, anda boleh macam ni ha, ha, ha. bergaya uh. ok sebenarnya uh, AK ni features utama uh, rensiang adalah dia punya blowback lah So memang menarik lah dia punya blowback. Memang consider lebih realistic lah dan dapat around dalam 2, 3, 2, 4 uh, FPS consider tinggi tapi kalau nak upgrade lagi memang boleh sebab dia memang metal gear set dan finishing memang cantik lah walaupun ini bukan kayu betul lah tapi memang consider puas hati lah kalau ada alright so kalau anda minat kepada model yang ni, silalah cek di bahagian description lah. Saya ada letakkan link yang ah, akan direct anda kepada website kami. Tapi rasanya memang sebab produk ni dah lama. Saya dah pegang dah lama lah sebenarnya. Dia sampai pada masa yang sama dengan ah, RX AK102. Kalau anda memang follow kami, anda dah tahu kan AX, RX AK102 dah memang kita dah lama dah buat review. Sebenarnya benda ni sama dia datang pada masa yang sama dan at least lah sebulan lah kot uh, sampai sekarang dan memang dah sold out lah <laughs> memang tak ada stok tapi anda perhatikan sajalah sentiasa check lah di website kami mana tahu ada stok kan ha, tiba-tiba restock ke apa ok kalau anda baru saja mengikuti channel kami sekarang dah masanya untuk anda klik subscribe komen ataupun like uh, video yang ni apa-apa sajalah anda nak komen nak kecam ke nak puji ke nak sokong ke ataupun tak buat apa-apa pun boleh alright dan pasal uh, giveaway memang saya rasa lah uh, kami tidak akan buat giveaway untuk sementara waktu uh, kalau anda ada follow community post kami tu memang anda tahulah masalahnya apa bukan kata kita tak nak bagi tetapi mentaliti korang ni macam adalah problem sikit lah so saya dalam uh, apa pertimbangan lah untuk continuekan setiap model ni giveaway ke tak ataupun kita buat balik macam biasa lah sebelum ini iaitu um, kita buat giveaway pada perayaan tertentu ataupun hari-hari uh, yang istimewa sajalah dan bukan setiap model sebab macam susah sangat lah kita nak bagi barang free pun korang macam tak hargai lah so kalau tak hargai sangat kita tak bagi bagus juga Sean dapat blaster saya gantung kat dinding je lah daripada saya bagi saya gantung saya punya collection sendiri walaupun memang dinding saya dah penuh tak ada tempat lagi nak gantung tapi tak kisahlah saya gantung je <laughs> ok sampai di sini saja video pada kali ini kita jumpa lagi pada video akan datang uh, kita jumpa lagi lah saya Sean daripada Blaster Mania dan terima kasih bye bye